大家可以看一下，现在已经开了。这大概等了十分钟之后，我们需要搅拌一下，然后把我们的银耳掰碎了放进去。 本来要开油烟机，但是录视频的时候，我怕油烟机太吵。用筷子使劲搅拌。 让银耳的那个粘稠度能够出现，大概搅拌两分钟差不多。搅拌完之后，我们再花五分钟时间，让米汁。 煮出来了，这样我们就可以关火。在中间，时时时在中间，大家可以看一下有没有粘在锅底。小米容易粘锅，所以我们过一会儿就得对它进行搅拌一次。 这一步其实不是必要的。如果你们喜欢喝比较淡的，可以不用搅拌；如果想喝稍微稠一点的，可以多搅拌一点，让水分蒸发的多一点，这样会比较粘稠。我多搅了一会 我喜欢比较，我喜欢喝稍微浓一点，再点一回就好了。